your time and attention. Won't you give some of it to me? I've been lonely lately. Herkese selam, günaydın. Şu an saat 10'a e, 10 var. Stockholm'e gidiyoruz bugün. Stockholm diye de okunuyor olabilir. Hangisi doğruysa. 11.10'da uçağımız. 10.40'da kapı kapanacak. Şimdi kapının önüne geldik. Onu bekliyoruz ve yiyecek bir şey bulmaya çalışıyoruz. Stockholm Skasba'da ineceğiz. Hmm, zaten görürsünüz. Öyle heyecanlıyız. Heyecanlı mısın Nursu? Görüşürüz. Dedim ki bir yudum su dedim. Suya muhtacım. Suya muhtacım dedim. Gitti. Tamam dedi ben kanka bendensin dedi. Ben de senin gibi olmam dedi. Gitti ve susuz geldi. Sonra gitti bir de beni gönderdi su almaya. Bekliyoruz. Şey, Ryanair'le uçuyoruz. Önce yolcular indirdi. Şunlar inenler. Şimdi biz bineceğiz. Neydi? Dolmuşuz öyle. Arkadaşlar Emre Eğit'te çalışan varsa lütfen <laughs> Emre doğru okunuşunu bilen var mı? Emre söyle seninkini. Kendi şey versiyonunu söyle. Kendi versiyonunu söyle. Soruyoruz işte. Emret. Emre Emret diyor ben Emirates diyorum çünkü Emirates fakir hava alanı adı hava şirketi, hava yolu şirketi. Neyse işte öyle. E, bu arada binerken sadece aşı kartı ve pasaport soruyorlar. Değil mi? Başka bir şey sormuyor. Boarding pass. Onu zaten geri zekalı herkes alıyor. Yaşa pasaportu Hayır. Is your time and attention Won't you give some of it to me I've been lonely lately I've been feeling neglected And I want you to show me Can we get back on the same page tonight? şuradaki otobüse bineceğiz. Ee, kişi başı 7 euroymuş yanlış anlamadıysak. Ee, şehir merkezine gideceğiz onunla. Burası da böyle havaalanı diyebilirseniz yani. <laughs> İsveç. Bindik şimdi otobüse. İçerisi balık kokuyor. <laughs> İsveç'e geldim demeden İsveç'e geldim deyin. Görüşürüz. <laughs> Odada cam yok. Şurası sadece küçük bir pencere ve hiçbir cam yok ve 3 kişi bu kadar oksijen yetecek mi bilmiyoruz. Ama televizyon var. Cam yok ama televizyon var. Neyse ki hayatımız kurtuldu. Bu da Emre. Let's go. Böyle gidiyoruz. Üstümdekini simge aldı. Bir git. Üstümdekini simge aldı. Altımdaki de H&M. Ayakkabılarımda Nike. Burada 7-Eleven var. Direkt şehrin merkezinde ama işte şey güzel değil. içi. Burada herkes çok mutlu. Böyle genel olarak indiğimizden beri bir pozitif hava var etrafta. Herkes çok huzurlu. Tabii ekonomi güzel. Ne bileyim iş kaygısı yok. Gelecek kaygısı yok. Öyle yolda yürüyorlar. Burası tiyatroymuş. Çok güzel gözüküyor. Gidip bir şey izleyelim. Burada da Burger King var. Şurada da kebapçı var. Emre Bakın burada direkt duruyorlar. Bak şu an hiç kimse yok ve bizi gördüğü için bile duruyor. Efsane yiyorlar. Burası tam çarşısı. Tramvay. Burada her yer niye bilmiyoruz ama Çinli. Dursun'un <laughs> eşgal. Böyle Çin, Japon, Tay hep böyle Tayland. Çin, Japon, Tayland falan hep. Birkaç saat sonrasından herkes tekrardan selam. Ee, en son nerede bıraktım ben çok emin değilim ama e, biz buraya geldik. Böyle odaya yerleştik. O da gördüğünüz gibi küçük bir şey. Zaten odayı göstermiştim sanırım. Ve camımız yok. <laughs> Bundan bahsettim galiba. Hatırlıyor musun hiç? Sanırım bunlardan bahsettim. E, odada pencere yok ama televizyon var. Kötü bir tercih yapmışız. Otelin tek güzel yanı şehir merkezine çok yakın. O yüzden yürüyerek bir şehir merkezine gittik. Ortasında Bayağı bir dolandık şehir merkezine. E, şimdi de Old Town'a gideceğiz. Biraz İsveç yemeği yemek istiyoruz. O yüzden bir İsveç lokantasına gideceğiz. Öğlen de yine McDonald's <laughs> yedik. <laughs> Çünkü yiyecek başka hiçbir şey bulamadık. Bayağı dolandık dolandık. Sonra da dedik ki tekrar McDonald's'a dönelim. Bu arada burası çok pahalı. Yani kur olarak bakınca da çevirince de hani ne yaparsanız yapın pahalı geliyor size bir turist olarak. Ee, çünkü hani burada kazanan kazananların harcadığı farklı tabii ki. O yüzden bize biraz pahalı geldi ama yine de yani bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. <laughs> Aynen e, mesela McDonald's menüsü yedik 70-80 e, sek yani İsveç kronu arası. TL olarak değil birim olarak bakmak lazım tabi Ama hani buranın da askeri ücreti 20 bin e, İsveç kronu. O açıdan hesaplayabilirsiniz. Burası şu şekilde. E, odada herhangi bir duş, tuvalet yok. Duş, tuvalet, mutfak ortak alan şeklinde arka tarafta. Ve duş Eski. o kadar korkunç bir duş ki. Böyle siyah bir düğme var ona basıyorsunuz ve 5 saniye sonra akıyor su. Ve bizim bunu çözmemi, çözmemiş Bizim onu çözmemiz çok uzun zaman aldı ve bir Şurada, tane tavanda var. Yukarıda da var bir tane. Su akıtan şey. Bir de böyle elimde Şu siyah düğmeye basınca çalışıyormuş. Su baş, şey, duş bir anda yukarıdan geliyor. E, ve tavanda olanı biz ilk başta görmedik. Ve ben hani suyu açtım. <laughs> Ve her yerim ıslandı. Ben sadece saçımı yıkayacaktım. O yüzden full hani kıyafetim vardı ve her yerimiz ıslandı. Videonun ön kısmında var bu e, havaalanından şehir merkezine geldiğimiz e, otobüsü göstermiştim ve 7 euro olduğunu söylemiştim. Kişi başı 20 euroymuş. 7 değil. Yani bayağı fazla. Çünkü biz buraya geliş biletimizi zaten 40 zlotaya aldık. Yani kaç euro? 5 euro. 8 euro pardon. 8 euro gibi bir şey aldık ve hani Gdansk'tan buraya 8 euroya gelip Stockholm'un kendi içinde 20 <laughs> euroya seyahat etmek biraz e, koydu açıkçası. Emre geldi. Emre'ye selam verin. Size dedim ya pencere yok diye. Arada böyle nöbetleşe odayı havalandırıyoruz. Gdansk'tan buraya geldik. İsveç'te indik. Tabii ki doğal olarak pasaport kontrolünden geçeceğiz. Pasaport kontrolünde de iki tane yer var. İşte Avrupa'dan gelenler, yok Avrupa'dan gelenler değil. Avrupa vatandaşları ve Avrupa vatandaşı olmayanlar. Sonra biz de doğal olarak yani ne kadar Polonya'dan da gelsek Türk vatandaşı olduğumuz için Naneu'ya gittik. Ondan sonra da oradaki adam bize böyle sorular sormaya başladı. Hani bu normal bence. Evet bence de. Yani soru soruyorlar sürekli. <laughs> Emre'nin şikayetini anlamadık. Birazdan Emre'yi de burada röportaja çağıracağım zaten. Ki geldi kendisi ben istemedim. Yapmak istemiyorum çünkü İsveç'e girişlerimin kısıtlanmasını da <laughs> Bu yaşadığın durum Bir daha seni İsveç'e mi gideceksin? Kötü. Avrupa vatandaşı olmayan Hayır bir şey diyeceğim de. Benim Avrupa- yani bizim Avrupa vatandaşı olmamamızın suçlusu şey değil. Ee, pasaport Senin Türkiye kontrolcüsü. girişlerin de kısıtlanmasını Adam böyle şey yaptı. Ee, bana dedi ki beraber misiniz? Ben dedim ki evet üçümüz beraberiz. Sonra işte şey dedi. Niye geldiniz? Ne kadar kalacaksınız? Ben de dedim ki... Hiçbir sıkıntım yok bu sorularla. <laughs> Ben de dedim ki 3-4 gün kalacağız. Sonra niye geldiniz dedi. Ben de gezmeye dedim. Ne gezeceksin dedim. Müze dedim yani. Hani, <laughs> ne gezeyim ya bilmiyorum ki ne gezilir burada. <laughs> Ona mı sorsaydık ne öneririz? <laughs> Emre gördü herkese soruyor da ne yesek diye. Hiçbiri de güzel cevap veremedi. Adam işte dedi ki ne yapacaksınız? Nerede Bu aralara kat musun sen böyle? Hani mesela bu aradaki boşları kesip konudan devam ediyor musun? Yani boş komik değilse kesiyorum tabii. Hmm. Ya da beni Türkiye'den attıracak bir boşsa kesiyorum evet. Hmm. Adam işte böyle bayağı sormaya başladı. Sonra benim parmak izim falan istedi. Ee, ne oldu sonra? Sonra benim parmak izimi istedi falan. Sonra biz Nursi'yle geçtik. Yani Nursi hiçbir şey sormadı. Be. Çünkü adam ne sorsa işte diyordu ki mesela geri mi dön şey ne zaman geri döneceksiniz? Üç gün sonra dedim. Cumartesi dedim. Sonra işte şey dedi. Bu hmm. <laughs> sen ha, aynen. Ee, arkadaşın da mı seninle beraber dönecek dedi. Ben de aynen Nursi evet ama o hayır dedim. Sonra biz geçtik. Sonra Emre bir şeyler sormuş. Açıklamak ister misin Emre? Sana neler sordu? Açıklamak isterim. Yanımda kaç para olduğumu sordu. <laughs> Peki bu soru seni niye bu kadar kötü etkiledi? Size sormayıp bana <laughs> sorması galiba beni fakir Yani- Bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum ya da vazgeçtim Hayır ekle. Keserim keserim ekle. Mümkün değil eklemek. Ekle keserim. Ben bir daha İsveç'e gelmek istiyorum. <laughs> çok sevdim. Buraya koyarım bak. İnsanları çok sevmemi mutlaka bir daha geleceğim. Süleymaniye <laughs> Camii. <laughs> Biz e, uçaktan indikten sonra bir buçuk saatlik bir otobüs yolculuğu yaptık şehir merkezine gelebilmek için ve bir buçuk saat boyunca sadece o adamı düşünmüş. Hani beni dört senedir tanıyor, beni bu kadar düşünmemiştir. Ayıp valla. Tekrardan outfit check. Ee, üstümdeki H&M, altımdaki H&M. Ayakkabılarım aynı, altım da aynı. Ee, bir tek üstümdeki tişört ıslandı biraz önce anlattığım hikayeden dolayı onu değiştirdim. Böyle bir tişört. <laughs> Gösteremiyorum. Ha. Böyle bir tişört. Bu da H&M. Bugün H&M'im full. Ambulansa bakın. Bir şey diyeceğim de buna insan sığmaz ki. Düz mü otur? <laughs> Adam arka koltuğa mı oturacak? Buraları biraz önce çekmiştim. Bir de akşam gözüyle bakın. Akşam gözü doğru bir şey mi? Doğru bir laf mı? Ee, burada bot scooter'lar çok meşhur şunlar gibi gözüküyor mu? böyle scooter bizde martı var ya onun bolt markası. <laughs> Neyse işte yani çok kullanıyorlar scooter. Biz de onlarla Old Town'a gideceğiz. Normalde yürüyerek 25 dakika. Şimdi ama scooter <laughs> ama scooter çok ucuzmuş. O yüzden scooterlarla gideceğiz. Gerçekten ucuzsa dediği gibi. Öyle. Onu arıyoruz şimdi. 3 tane bulmamız gerek. Tequila. Saat 8 şu an sokağın tıklım tıklım olması gerekirken neden bomboş? Şu an tam merkezdeyiz ve sokakta bu kadar insan var. Burada niye bilmiyoruz kimse yok. Arkadaşlar şu solda gördüğünüz Stockholm Sarayı. Baya böyle kocaman bir şey. Bilmiyorum gözüküyor mu? Keşke buraya gün ışığında gelseydik. Çünkü şu an flashla çekiyorum ve sanırım gözükmüyor çok. Burası saray. Buraya gün ışığında da gelmeye çalışacağım. Çok güzel gözüküyor çünkü. Sanırım yok şu anda daha iyi değil. Burada böyle bir heykel var. Burada genelde böyle askeri geçişler falan oluyormuş galiba. Şurada şöyle beyaz ışıklar var. Normal bildiğiniz e, kırmızı ışıkların yanında. Biz de bir saattir yok renk körü, yok işte ne bileyim bir sürü bir şey saydık. E, o kadar bilgi yani o kadar yok ki bize böyle bir şey. Bisiklet yolu. Bisiklet yolunun özel ışığı. Yani buymuş. Ve hani bunu kendi başımıza çözdük ama biraz zor oldu. Buraya geldik. İsveç yemeği. Fiyatlar böyle. Biz şundan alacağız galiba. Normal şey İsveç köftesi. <laughs> Niye gülüyorsun? Fiyatlar böyle değildir böyle değildir. <laughs> Bu İsveç sodasıymış. Ne söylediğimizi bilmiyoruz. O seçti bizim için. Şimdi tadına bakacağım. Böyle bir şey getirdiler. Bunlar da traditionalmış bilmiyorum. Bu krem, kremalı, kremalı bir şeyler. Buna da anlattı da. Bu da ekmek gibi bir şey işte. Yani anlattı aslında ama çok hatırlamıyoruz şu an. Tatları güzelse söylerim. Ben de ben de. Ben mi? Soda Monster'a benziyor bu arada. Güzelmiş. Güzel. Garsonumuz çok tatlı ya. Bu arada burası hiç bizim bir mekan değil. Burayı biz şeyden gördük. Kaldığımız otelin böyle öneri kitabı gibi bir şey var. Orada gördük ve çok elit bir mekan. <laughs> Hiç bizlik değil. Çok güzel gözüküyor. Beğendin mi? Sen beğendin mi? Restoran çok güzel. Ama bir daha hayatta gelmeyiz. <laughs> Emre dedi ki İsveç köfte yemeye gidelim. Ben dedim ki ikiye de yeriz. Sosu galiba. Hmm. Paradandır. restoranımızdan çıktık. Tamam. Ee, kişi başı toplam 235 kron dedik Yani e, ee, TL olarak bakınca 235 TL ama birim olarak bakınca da 235 birim. <laughs> Öyle yani. Öyle işte bir tane akan su. Günaydın. E şimdi şeye gideceğiz. Nereye gidiyorsun? şu Bilmiyorum. Öyle bir yerlere gideceğiz. Hava çok güzel şu an. Etrafı göstereyim. Gözlüğümü beğendiyseniz yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Arkadaşlar benim gözlüğüm. Ben de çok mutluyum. Teşekkür ederim. Gözlük benim ve cidden canım acıyor <laughs> yani artık. Çünkü damlamı da getirmemişim ve gözlerim acıyor ama bu insan kendisine yakıştığını iddia ettiği için takıp duruyor. Ben de çok güzel ya. Hadi bana bunu hediye et. Hayır. Ben kamerada. Ben bunu hediye edersem GoPro'nu almam. Zaten vermeyeceğim Lan. ki. Burada her yerde bisiklet var. İsveç'te kime karşılaştık? Rain Man. <laughs> Hava çok soğuk üşüdüm. Svet giydim. İşte işini aşkla yapan bir fotoğrafçı mı oluyor bu ne oluyor? Fotoğrafçı. Ya buraya böyle çok çabuk sonbahar havası gelmiş. Yani şu an sonbahar olduğu için sonbahar havası gelmesi mantıklı da. Dün hiç böyle yaprak falan yoktu. Şimdi her yer böyle sonbahar. <laughs> Çantamı taşıyor reis. İşte Böyle de açık yürekli. Adamların bisiklet yolu var dedik şimdi insan yürüme yolu ayırmışlar. Önde turist bulduk onları takip ediyoruz. Buradan içeri giriyoruz. Var mı? Belediye binasıymış bura. <laughs> bir saattir şeyine bakıyorum. İnternetten bakıyorum ben de ya bizim bir şeyimiz olmadığı için tur rehberi gibi. E, buraya tur rehberiyle gelin yazıyorlar. Sanırım içeri girilmiyor normalde ya da sadece tur rehberiyle giriliyor. Beğendiniz mi burayı? Oh, Nursu şuna aşık oldu. <laughs> Arkadakine. Değil mi? Buradakiler çok iyi ya. Çok mutlu herkes. <laughs> Bunu kaçıncı söyleyeceğim bilmiyorum. Video başladığından beri 350 kere söyledim herhalde. ...1928'de İsviçre, İsveç. Hiç değişmemiş. Bu da 1929'da. Bence <laughs> hala aynı bu arada. Ya şöyle bir şey bulduk. Efsane güzel. İskelet böyle ve 50 kron yani çok iyi. Ama şu an taşıyamayız diye almayacağız. Böyle bir sürü Halloween şeyleri var. Şey kan içiyormuş gibi yapmak Hadi. için şey. Ne kadar? Ya bunları şeyden almamız lazım Polonya'dan. Belki hem hem orada daha uygun. Böyle kırtasiye şey. Böyle yerlere bir tek ben mi bayılıyorum bilmiyorum ama böyle şey minizo vibe olan çok güzel oluyor buralar. McDonald's'a geldik. Ee, içeride sipariş sistemi farklı. Şimdi onu göstereceğim. Şimdi böyle makinelerden veriyorsunuz. Önce İngilizce yapalım. Şimdi böyle bitti. Toplam e, complete order diyelim. Toplam 92 zloty. Ay şey 92 kron. Burada böyle bu işaretlerden var. Buraya giriyorsunuz kaç numara aldığınızı. Ondan sonra bunu masanıza bırakıyorsunuz ve size geliyor. Bu kadar yani. Burada ödüyorsunuz bu parayı. fiyatlar böyle. Öğrenci 120, normal e, 140. Böyle burası. 30 dakikamız var ve kadın dedi ki bir buçuk saat. <laughs> Yok daha neler. Başlayalım. Burada kıyafetler var. Buranın olayı ne? <laughs> Biz kıyafet... Hadi, Bu hadi. ne? Çok iyi. Tesserakt var burada. Giriyoruz içine. arkadaşlar. Ee, yok olma tehlikesi yaşayan hayvanları koymuşlar buraya. Wow. <laughs> Giriyoruz. Tahtalar. Kuzey kutuplarının şey ev gereçleri. Yani oralarda evlerde kullanılan. Bunlar da sanırım giysileri falan mı? Aynen. Etek giymeyen kadınların kıyafetiymiş. Şimdi şöyle bir harita verdi bize. Dört kat. Ama şu üçüncü kata gidemiyormuşuz. Çünkü şu an bilet doluymuş. O yüzden biz 1-2'yi yarım saat içinde bitirmeye çalışacağız. Dört. Şu an neredeyiz? Orada çıkabiliyor. Burada eski dönemlerde kullanılan 1890-1950 porselenler var böyle bir sürü. Bu zamanlarda kahveyi akşam yemeği daveti olarak bir alternatif yerine getirmeye başlamışlar. Burada da sanırım onu gösteriyor. Burada da 7 çeşidi varmış o yaptıkları biskütin. Orta halli zengin ailelerin verdiği partilerin bir temasın masası. Burası da 1830-1890'ların porseleni. Burası 1780-1830. 1750-1780. Bunları hızlı geçiyorum çünkü gitmemiz gereken <laughs> çok yer var. Burası da 1650'ler. Müzenin başlangıç tarihini ele alan 1500'ler. sunum mekanı. Koskoca müzede ilgisini çeken tek yer. Bunlar Easter egg'leriymiş. Şunlara bakın. Bayağı işleme falan var. Bir şey diyeceğim. Efsane korkutucu. Peaky Blinders. Yeni sezon. Bir şey diyeceğim. Buranın olayı ne? Fashion Week gibi. Peaky Blinders. ikinci sezon. Normalde bu arada İngiliz adamları böyle giyiniyormuş sporda. İngilizlerin kıyafet şeyleri, stilleri, tarzları. ve gelinlik örneği. Feminist bir kıyafetmiş korse giymeden. Bu arada şunlar çok tarz ve <laughs> şu anda da moda bunların çoğu. Ya size burayı çekecektim ama yasakmış çekecek şey. El alta indik şu an bizi almadılar o Nord'un Paris olayını. İnşallah dörde çıkacak yani. Burası da asansörü. Çıkmayacak. Bunlar eski zamanların ışıklandırmada kullandıklarıymış. Bunlar da eski hediyelik eşyalar. Çok korkutucu. Şu bebeği bana hediye etseler hayatta kabul etmem. Bunlar da seramikler. Bunlar böyle saat şekilleri. Güzelmiş bunlar. Bak şu. Şu havaya bakın. Nursu tepeye bak kutupların durumunu anlatıyor. Burada bunların kim olduğunu dinleyebiliyorsunuz ama biz bu e, şeyden almadık. O yüzden maalesef açıklayamayacağım. Üç dakika sonra müze kapanıyor. Bizi kovmaya geliyor. Hepsini gezdik. Adam bizim arkamızdan kapıyı kapadı. Emre'yi üst kata almadılar. Emre bu videoyu izlersen dördüncü katı görebilirsin. Başardık. Gezdik hepsini. Yarım saatte Müze Gezenler Derneği. Hiçbir şey öğrenemedik ama yine de gezdik sonuçta. Tur bitti. Keserak. Evet yok ya eve dönmüyoruz. Emre yine bir şeyler istiyor. Çok güzel bir yer değil mi ama bakın. Emre mutlu musun gezdiğimiz hakkında? mı? İki buçuk saat müze gezicilerindenmiş. Böyle her şeyi okuyan insanlar var ya onlardan. Aa ne kadar ilginç deyip geçiyorum yani. İki buçuk saat ne yapacaksın ki içeride? Bir müze turunun daha sonuna geldik. Şu müze. Çok güzel gözükmüyor mu müze? Gelin buraya. 120 kuran. Büyükseniz 140, öğrenciyseniz 120. Herhangi bir öğrenci kartı istemiyor. Sadece öğrenciyiz dedik ve verdi. I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I... Ee, yürümesi güzel çünkü yürürken daha çok yer gözü, gö, gözüyorsunuz, Gözüyor. görüyorsunuz. Biz mesela buraya gelmek için giderken başka bir yeri gördük, oraya girdik falan filan. O yüzden uzun sürdü ve o yüzden de geç kaldık. Yarım saatte gezdik tüm müzeyi ama yine de güzeldi. Zaten Bence yarım saatten de fazla sürmezdi. Emre aksini iddia etse de. Polonya bloğumda söylemiştim. Polonya'da sadece markette maske takılıyor diye. Burada hiç yok. Öyle yani güzel bir gün. <laughs> Mutlu Nursa hiç mutlu değil çok yürüdük diye. Şurası çok güzel gözüküyor. Sen çok kötü. Full, <laughs> full böyle şey kokuyor işte. Deniz kenarı balık kokusu vardır ya o kokuyor. Guess I'll never know, never know, never know. Would that be me?